Thank you. Лауреат международных конкурсов, стипендиат фонда «Новые имена», участница концертов фонда и фестивалей, проводимых лично Денисом Мацуевым. Анастасия Тюрина –